رفضوا الفلسفة لما الفلسفة ابتدت توديهم في سكة ثانية غير سكة الدين فكفروا ابن سينا وكفروا ابن رشد والغزال اللي هم بيسموه النهاردة فيلسوف هو من أكتر الناس اللي هاجموا الفلاسفة وعملوا كتاب تهافت آه، الفلاسفة اللي لحد النهاردة حجة آه، ان الفلسفه دي كلام فاضي وبتاخدك بعيد عن مساله الايمان وده لب مشكله الاصلاح بقى ان انت آه، هويتك مرتكزة على ركيزة واحدة وده شيء خطير جدا في الهويات الحديثة لازم يكون انت عندك أكتر من ركيزة تحمي هويتك لما تكون مراهن على حصان واحد بس والحصان ده يتعب ولا يموت انت بتضيع